هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله حسن فاطمة إن كنت جاهلا بجده أنبياء هذا الذي تعرف البطحة وطأته هذا الذي تعرف البطحة وطأته هذا الذي تعرف البطح وطأته البيت يعرف والحل والحرام سيدنا الحسين بيقول ومن له جد كجد المصطفى وبالله جدك جد المصطفى ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومن له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمات ومن له أم كأم فاطمة من له أم كأم فاطمة ده بدعة المختار برة لكل العين ومن أمك أم فاطمة له أم كأم فاطمة ده بدعة المختار قرة لكل العين ومن له أخ شقيق كالحسن مفيش ومن له أخ شقيق كالحسن هو طيب الأخلاق مبسوط اليدين ومن له أخت كأختي زين بالله له أختي كأخت زينب ومن له أخت أختي زينب بضعة الزهرة رئيسة للدواوين min min min بضعة الزغراء كرة لكل عين ومين يا أحباب له أخ شقيق كالحسن مين الأخ شقيق شقيق شقيق شقيق كالحسن طيب الأخلاق مبسوط اليد مولانا سيدنا الحسن طيب الأخلاق مبسوط اليدين ومين زي النبي زي زي النبي وتاج راس سيدنا النبي ومين الشورى هي المحكمة ومن لابو أبو الكأبي حيدرة سيدنا الإمام علي نفس الهيجا في يوم حنين ومن له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب فأنا حبيب شمس أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي قمرا قمرا وأنا انا بين السهام بين السهام يا سيدنا الحسين ابو سيدنا الحسين شمس شمس شمس شمس شمس وامه مولانا قمر قمر قمر قمر قمر فابو سيدنا الحسين شمس شمس شمس شمس شمس شمس, شمس وام مولانا قمر قمر وسيدنا الحسين الفضة الفضة الفضة الفضة الفضة الفضة مولانا سيدنا الحسين هو الفضة الفضة الفضة بين الزهامين بين الزهابين أنا